おい、はあ、G1 クライマックスよ昨日言った通りだ今こそ今こそこのタイミングでこの俺が正さないとな全てがひっくり返らねえんだこの俺が全てひっくり返してこそ新日本のリングだろう、はあ 先のことなんて考えんじゃねえぞただただ G1 とヤングバックスのことだけを考えるんだだけどおい2人よ決勝に上がってこいよ i i s evil. Everything is evil. すべては イールだ明日はスーパーストロングマシン引退記念試合、うん、噂によるとマシン軍団が復活するんでしょ明日5人は一体どんな気持ちでマスクをかぶるんだろうねてかこれってさ完全にスーパーストロングマシンをバカにしてない 大丈夫それから当の本人は明日来るんだろ一体どんな気持ちでここ後楽園ホールへやってくるのかスーパーストロングマシン選手がっかりさせないでくださいよあとさ今我々の試合の前に G1 クライマックスのブロック分けが発表されたんでねちょっと試合後真田に アクションを起こしてみたけど反応すると思ったんだけどね <laughs> まあでも真田の反応を見て気づかされたっすねまだ G1 クライマックスじゃないからいつも俺が言ってること俺ちょっと焦って忘れちまったよ今絆ロードだから G1 クライマックスも大事だけど今一番大事なのは絆ロードだからねなんかちょっと焦っちまったよ楽しみすぎてね 焦っちまったよまあとりあえず明日スーパーストロングマシン引退記念試合皆様明日また後楽園ホールでお会いしましょうアディオス なんであんなことしたんですかって聞きたいのかてんなむしゃくしゃしたからだむしゃむしゃくしゃしてやったそれだけだむしゃくしゃしてる理由てめえらよく分かってるだろあよく分かってんだろうとかいいよ昨日の発表よ そでいいならそでいいよそう判断したんだったらよ受け入れようじゃねえか俺は誰かさんと違って譲ってくれとかやめめしいことなんて言わねえからいいよそれはそれで批判もしないよいいじゃねえかでもなでも新日本プロレスお前らがいつも言ってるお客さんを大事に大事に大事な大事なお客さん なんて言ってんだろうな果たしてどうだ見たか昨日新日本公式のツイッターその他 SNS ね全部あそこまで荒れたことあったか一度でも炎上したかあったかそんなことおい記憶にあるかお前それほどおかしなことが起きたってことだそんな判断下したからよどっかの誰かさんが 悪く言われてよかわいそうだな俺じゃねえぞ悪いの会社が捜査したんだろ勝手にあいつがボロクソ言われてよこういうのなんて言ってるか分かるかなんていうか世紀の大誤信だ野球でもサッカーでも誤審が起きたらよ炎上すんだそれと一緒だ昨日炎上してんだ今日も炎上しっぱなしだよお前らのやったこと世紀の大誤信だ あそう思うんだよまあいいや、まあ、お前らこの間も誰か言ってたよなお客様は第一に第一に大事にするって誰かさん言ってたな果たして本当に大事にしてんのか客の声は本当にお前ら聞いてるかあんな現状したら届いてるはずだよそれをどう受け止めるんだまあ俺はいいよこうこうなった以上どうでもいいよ俺は分かったよだけどな どうなるか分かんねえぞこんな扱いしやがってそうだな闇討ちでもして一人ずつ消してやろうかそうさせたのはてめえだろ新日本プロスいいだろ好き勝手やらしてもらうぞ覚悟したけどこういうこういうことをした正正規の第五子やらかしたてめえら覚悟しとけ絶対後悔させてやるこんな